ассалому алайкум ҳамватанони азиз барои шумо як интернет магазинро тавсия мекунем магазини ин дару тӯрезаҳо мебошад ҳайсад намуд зиёдтар дару тӯрезаҳо ҳастанд кадом дару тӯрезаҳо шумода маъқул бошад ҳар як комментарияшда телефон рақамаша мондагӣ мед марҳамат бемалол занг зада муроҷиат кунед бозори калхозобод ноҳияи ҷалолиддин балхӣ марҳамат ман занг занем подписка лайка фаромӯш накунем бародарон азиз кадомтон дар дарду резаҳо дар кор бошад марҳамат ҳамин канал ба дар омада беимолон муроҷиат кунед мешавад ассалому алайкум подпискои калхозоботаи бародарон азиз имрӯз мо бозори хоҷишариф омадем турба профил арматур угоник чӣ намуд бошад сумка мекунем партоем манзили мо бозори хоҷишариф проходи якм даст пари бошин бозор инхемие магазини акай мероҷ гузаш озин парада оҳану курба уголник арматур чизе набуд арко боша шумо дорид якта нархоша мегӯед ассалому алайкум ҳамватанони азиз шахсоне ки гузаштани граница сарҳадӣ доранд марҳамат акаи маҳмаддамиро тавсия мекунем комфортабелни автомобил шуморо ай москва ай московский област калужинскую област мегиранд бурда соғ саломат мебиёранд айноми канали калхозобод тв салом расонед марҳамат ҳатман занг занед салому алайкум камеро шуда ака тенҷе саломат ку аҳолат мондаи коро ака тенҷе бисёр бачаҳо хоҳиш карда будан ҳамин нархҳои турба профил арматуро як медиди нархош ака ку профилҳо чанд ба чанд арака размерашон чихела качества чихела ака дабада и профил чанд ба чанд ака озири метраш 18 метраш як мешава, як миллиметр мешава, як се, дву, двуним, дву, масла, як ам хей, агла пешава, хулас, агла пешава. Дасам то, бист фазма дорам чиз. Метраш, а? О, метраш. Фамо. Кој джабо профил чам бача да кај? Чора ка. Чора? Чор ба чор як ним, и метраш бист мака, масла, и нешто нера дме, га нек як хашта ка. Ага. Як гаш? 28 мака ҷон, 28 метр. Як метрш? Як метр? Ҳама метр, як метр 28 тон. Уш бологинаш 4 ба 4 дивони маст. Дивони мо? Ҳай 3 сомон. 3 сомон боҷа профилом калон калон ҳамста калона чанд маинаи барои стойка мекунад як килош барои дарвоза чулум аса дарвоза ине ҳашт ба ҳашт як нима метрш панҷу панс мо арзон мешанам аё масалан ин чанд ба чанд ака ҳашт ба ами ҳам ҳашт ба ҳашт барои ҳашт ба ҳашт ҳам масал чулум ки баш накадан а фаҳмо бо ипара мезгани парада бо уголник будай профил будай турба будай голико дастма чорак меган барои стилаж мекан масалан гон кори мен мекан мешава 10 метр бо ҳамин амуд се намуд мешава масалан ҳамин се раз мен дига гавс мешава хоб 13 дастма аст ва 15 дастма ин 13 дастма иш 15 дастма ин 13 дастма чанд ба чанд аст 4 ба 4 галок 4 ба 4 خلاص غاز غاز 15 سون بو امین مثلا 5 میشه او بالا 50 میگن 5 میشه هست 15 سون خب اینش 20 سون ایشه خب بو 55 55 панҷи яке талшина ё мақсад ҳам се чор ҳам тариян аниқ месай метрш 20 сомона як метр 20 сомона бона уголоки 6 ҳаст яка 6 уголоки 6 о мақсад барои гирдои башера мегирам чи навес ягон чиз намемонад ака хоб 30 метрш ана ин бор расиски яка ғавси ғавса талшинаш 5 миллиметр яка хоб 35 метрш ин ҳам 55 ҳай не и 6 яка 6 ҳа ҷабо турбо буда турбо 50 чанд май 100 чанд май турбаи сарду турбаи барои печка бисёр мардум мегӯянд турбаи печка дорум масалан метр чилпанс мая кам тар тинкай тинкай барои печка мешава мешава барои печка насонанду о масалан дорам ҳамунчи шастма о и надорам ка як метрш ҳаштоду панс ма ки ё стойкада хубан асон печкада мардум мегӯянда ки барои стойка хубан садака асад чорда чорда метрш 6 сомон метрш 85 сомон 85 сомон 5 сомон ана бас садакшам садакш метрш 7 сомон ак ами талшинай 2 ним ва бу 5 сома шавасай дуаз намдош бисёр бад бай 25 ай дора барои качай каме кирам адамаш барои качай барои качай чанд сомон метрш бад мегам метрш 20 сом мешавад 20 сомон бо амро бо 32 қатим масал динам мекан 32 масал 32 25 хам декан 32 метрш 25 сомон мекан бу ғафс ғафс одамо пас мешава ва баъдан масалан агон сурта агон тамо вот туго барои маяк асан пад маяк намуна маяк да яки маяк ин кроп намуна барои пад маяк шикатур мекан пад маяк во чанд ям барои маяк о о 6 метр наш ҳаста 50 сомона давор бибинед ин хали ду маяк шаст сомона метраш даҳ сома шаст сомона бо ҳами тинг мешава ҳашт сома мешава як дона шаст сома метраш даҳ сома мешава даҳ сома тамом бо ғавсаш 12 сом мена ғавси ғавс ёша барои ма як кадом ба дакка турбо барои ма як турбай турбай 15 ина ё турбай 15 ё чанд сом нака бетриш 10 сом бетриш 10 сом я марадор азиз и пара арматура ка арматура ме гуфте на хош чанд сом ака арматур айр аз мери 8 сар сар мешад ба дарози 6 метра хори 5 шапан бура 17 сом

Ишо руз барон Али Шириза қимаш шириза ардо шириза. Ами курс айс май курс мекан. Ё шанс мошака? 16 ки ЗН меган ака мардум аса бисёр намехаран 16 ки ЗН НЗ меган. Ага. Чилияк сомон ака. Чилияк сомон 6 метр аш. Ака ҷа бо сетко мода сетко шанс мошака раз мешани ку кадаку метр аш. Сетка ҳо зависит май раз мекан аса 100 сомон аса ҳаржа сетка нағла 100 сомон аса ҳаржа то 600 сомон аста. 600 маш? Рулонша? Яр мо 600 инами 600 сомон ака. Ҳамеша? як рулон ишта чанд метр мебуро яка даҳ метра озе ам биё ҳамаш даҳ метри ана иш сад сом даҳ метр иша ира барои чи истифода месарам бисоас одамо граница забор граница забора шон саго ягон чиз надор омадан гуфта ича бо сеткаи чи буда симир симхо یو چند باشه متر جو که رولاش هست یک کیلوش ده متر می بره یک کیلوش یوزده سامانه یوزده سامانه خب از سیما هست یک از سیما مثلا از سینکونه یا سیا باقی افراسه بندی ده سامانه کیلوش از سینکونه دوزده سامانه ақтой мешавад бозори ҳоҷишариф октой омаде бачо листо ҳам аст листо жест чандианака жесто пешш берем бардорону азиз яктата лайка подпискара фаромӯш накунед ку акалисту чанбачанди ира меган 08 08 меган як донаш д квадрата масалан як ба д дсад сомон дсад сомон лист як се як се ба бисё даро баён мешавад як сеан хоб и сесад сомона д квадрат листи як миллиметра як як ахан меган як миллиметра як миллиметра саду панҷо сомонай ғавс шо ғавс ҳамиям масад як бар дуҷ сапо як як як як як як як як ам хеле мебуро як миллиметрш талшне ами масад стенаш фоблиси як ним талшне як ним бисёр одамо дарвоза да истифода мебарад дарвоза дарои масад хона да ин чизо мешавад и сесад панҷо сом унай масад дунаш як дунаш сесад панҷо сом дква дар дон бурая квамас дкванат иш е двойка е чорсад сомон двойка яке дарвоза бисёр дарвоза мардум ба мекунанд ба қуват меяда масалан як умр мебарад 400 тонна ме до квадратш. Мад аки ё барои бисёр барои печка мегирам. Рефлёни меган, дес рефлёни меган, стенка стенай дувним. Хоб яд онаш 600 тонна. 600 тонна. 600 тонна. Ям до квадрат мебурам. Ҳама шака до квадрат ҳам як ва ду. Ҳамо бародар азиз, инҷа бу арматори дигар ҳам чан буда сими чанда яка? Ин сими 12 глад меган. Сими арматури глад чан меган, як дона 6 метр 35 тонна. Ҳама чиз бо 10 чамас 25 тонна ҷабо арматори 12 метра буда яка барои парник мардӣ мекунам парник барои мақсад агон ман манитои развори калон мешам лимана мекунам бачо и арматори газ газ чанд мач 12 метраш хоб размери тоҷики дорум бака бо арматори тоҷики дорум бо қазохӣ ҳастай масалан қазохӣ расидки ҳастай хоб тоҷики ай аму 10 сар мешад 12 метраш 10ш масалан 40 сомунай 12ш 50 сомунай 14 65 сомунай 1682 сомона российскиш не тоҷики тоҷикиш а қазоқиш чи ака қазоқи дагакиш 75 сомона ки нархои ҳозира ҳозираш а бештара гардон буд ҳозира бо қимат қиматар шуда 75 сом дагаки российски ам қазоқи российски хуб 12 киш 65 сомона 14 ки 35 сомона 16 ки 75 сомона 375 175 16 ки 18 ки 225 сомона

хулас чизе намуд армато дар кӯша ҳаста ҳаста хулас бародарон аз ина бозори ҳоҷишариф омадем дидем магазин акай меҳроҷ рақамашро дар рӯи экран мемонем бемалол муроҷиат кунед занг зада мешава ана яктакта подписка лайка фаромӯш накунем ачо хушомадем ба канали калхозобод тв